びっくりしましたね大きかったね大丈夫よぐっちゃん <laughs> びっくりしたね大丈夫よもう 大丈夫よもうびっくりしたねびっくりしたねぐっちゃん Thank you. びっくりしましたね。Thank you. Música Thank you.